Olá, bem-vindos ao canal Capuchinhas. Hoje irei ensinar a fazer estes brincos de crochê. Você pode usar o girassol em outros trabalhos, com diversos tamanhos, basta mudar a linha e agulha. Para estes brincos eu utilizei a agulha de 1.5 mm e linha Anne. Para facilitar a visualização, neste tutorial irei usar agulha de 4 mm e linha barroco 6. Inicie um miolo com quatro correntinhas. Depois faço um ponto baixíssimo na primeira correntinha formando um anel. Faça três correntinhas. Depois 11 pontos altos dentro do anel. Contando as três correntinhas, no final teremos 12 pontos altos. Feche o círculo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faça mais três correntinhas e um ponto alto dentro do mesmo ponto. Depois faça dois pontos altos dentro-se cada ponto da carreira anterior. teremos no final 24 pontos. Feche o círculo e arremate. Agora iremos iniciar as pétalas. Prenda a linha amarela em qualquer lugar do miolo. Faça duas correntinhas, depois um ponto alto, e um ponto alto duplo no mesmo ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto duplo e três correntinhas. Prenda a agulha no final do ponto alto duplo e faço um ponto baixíssimo. Depois, Faça mais um ponto alto duplo no mesmo ponto. No próximo ponto, faço um ponto alto duplo, um ponto alto e meio ponto alto. faça um ponto baixíssimo no próximo ponto, e repita o processo mais sete vezes. Cada pétala usará três pontos da carreira anterior. Se você gostou, curta o vídeo, e se inscreva no canal. Seu apoio é muito importante para fazer o canal crescer. Obrigada e até o próximo vídeo.